अस्सलाम अभी हम निकले हुए हैं जजान के लिए ये एक सऊदी अरब का एक शहर है समुद्री साहिल के करीब है बहुत ही खूबसूरत सा शहर है तो चले आपको दिखाते हैं you